За сайн байцгаана уу өдрийн минь. Одоо цаг өдрийн 1 цаг болж байна. За тэгээд хайр киноны маань зураг авалтаа одоо дөнгөж эхлэх гээд ажил дээрээ ирээд байж гин. Яг ажлынхаа гадаа машина тавих гэсэн чинь маш олон машинтай ингээд тавих газар алдахгүй зөндөө машин тавилаад тавьж гин. Ямар ч хэлээс өнөөдөр бол маш гайхалтай өдөр болох байх. Ягаад гэх юм бол бид нар киноныхаа бас чухал чухал сценүүдийг өнөөдөр авах болно. Тэгээд та бүхэн миний нэг өдөртөө хамтдаа аялцгаая. манай багийнхан өнөөдөр гэрийн дотоод зургнуудыг бол авч байгаа. Юу <laughs> байна уу? За, сайн байна уу? Баярлаа. Гэртээ урьсан баярлаа. За, энэ манай зураач үрээ байна. Тин манай найруулагч Мөгийн ах маань сууж байна. Яа, Мөгийн ах их ууртай харж байна. Хатарч ийн гэж харж ах шиг байна. За энэ монтажлж байна. Хай. Mm, за сайн уу? Өдрийн минь. Өдрийн минь. <laughs> За энэ манай супер киноны одоо мейкап хийдэг супер артист байна. Гоо маань Henon гэж дуудах сте. Heyo. Heyo. <laughs> Heyo. Hi heyo. Зэр чи нөгөө зөөлөн бол яг оролцтой амиг болно тийм. Хоёул их нь яг сэний ярьсаар гэдэг бол за энэ хоёр өстэй. Үнэн инстаграм жоох юм. Сайн <laughs> ярьж байна. Бай. За манай ган гуайн манай voice шилдэг оролцогч. Та бүхэн voice-оор гайхалтай дуу хоолойг ер нь бас сонссон байх. За. Зурглаач тийм багийнхан байна. Энэ манай хүү яа сайн надад өгсөн. За энэ хүн баг юм болов уу? А энэ хүн байхгүй юм шиг байна. Happy Valentine's Day. Бүгд ихээр баяртай удаа хэлэх юм лээ. Удаа байна уу? Удаа байгаа байгаа. Удаа байгаа. Удаа байгаа байна. Би ч өөр хамаг юм санаа зовоод явчих шээ. Oh hi. Hi. Я бодлоо дуусна. Дууссан. Хуцаа хуцаа явж байна. Аа, ямар гоё. Амар гоё. Цагаан сэлг гоод тий. Тийм ээ. Гэтэ байгаа өглөөний цай гэж аа. Цагаан сэлг ямар гоё. Одоо хаахад тань. Мэй гэсэн баха. Айгу гоё э, давалтай, гоё мэдрэлтэй байна. Ямарчсан. Гоё юм шиг. Одоо гоё. Хараа, өглөөний Кристина. Тэгээд энэ баштан байж. Гэтэ арай болов хүлэн л та. Бүхтэй хоолно. Нөхрөө явуулна. Нөхрөө явуулна, чинь явуулна. Манай хүү. Тэрэ шууд. Excellent. Сайн уу гэрээ. Сайн уу. За. Нийс усууд яаж ярьдаг юм бэ? Сайхан сайхан пиццад э, бааж байгаа гэж юм. Мис усууд яаж ярьдаг гэнэ за миний аз үзүүлч. Ер нь бол мис хүмүүс ихэнхдээ мис бид нар чинь а юмныхаа те наанууд цаануу юмыг бодоод өнөөдрийнхөө асуудлыг шийдээд гар байгаа шүү. Яа. За одоо энд сцен авч эхлэх гэж байна. Тэгээ бид хэд нэлээд хөрөөлтэй, оролттой хэцүү сцен авах гэж байна. Тэгээд яг юу ч хэрэглэхээ бас хэлж мэдэхгүй л байна. Хэрэглэх болохоор гоё хатлаа. Одоо юу болохыг харцгаая. За Харин хөдлөө за хэрэглээ. За сарна би чам шиг ийм эмгтэй хөрөөсө харж байгаа юм. Чи бол миний амьдралдаа хүчээс чи тэгвэл чи тэгвэл тэр Яаж чи ингэж хэлж чадчихна? Юу ч ихлэхээ бас амтгүй хэрсгэлээр угаас өгөхгүй чам зүг гарч ийн үү. Тэгэл нөгөө хоол мол ирүүл рүү ороо явч. Ерөөсөө хэрэглэх сэдвээс тодорхой. Тий, хэрэглэх сэдвээс бас сайн тодорхой болохгүй л тий. Тэгээд бас дүрээ сайн бодохгүй нөгөө хэрэглэх сэдв нь айтаахан байхгүй нөгөө дөрүүдээ муухан харагдуулчих. Одоо жишээ нь би одоо чамаас чамаас сайхан Тэгээ хүүхэн би өстой мэдэн зэдэн гэх юм бол би араар тавьсан болж тарах гэдэг байхгүй. Тэнгүү чин чи бол хоол хийж чаддгүй авчаагүй эмэгтэй гэж хэлэнгүү чин хоолноос өөрөө мэдгүй эрэгтэй хүн болж хувирчих гал тэгээд юм. Гэтэ энэ бол илүү нөгөө би бинэ хүндлэл хүндлэл гэдэг зүйл байхгүй болсноос олж хэрүүл үүсэж байгаа яг юм. Шалтгаан нь болж байгаа. Саяны хол гэхдээ тест байсан шүү манайхан тий. Зүгээр л ноорог байдлаар учраас жинхэнэ текст биш яг жинхэнэ авахлаараа бид нар бол жинх хөөхтэйгээ явах. Яг ингээд зохиол дэрийн хэрүүлийг бичнэ гэхээр айгүй төвөгтэй. Тэгээд зохиол төр бол ингээд яг ийм яг иймэрхүү байдлаар муудалцсна гэдэг юмар бичсэн байгаа болохоос яг хэрүүлийг бол импровизацаараа жүжигчд өөрсдөө явах байгаа. За найруулагчинд юу гэж байгааг харъя. За танийхаа шотуудыг бас бүртгээд болохоор энэ үгүй юу гэ. Сая бол ерөөхдөө бид нар юу хийсэн гэхэлэр яг жинхнээс эсцэн авахлаар камер хаанаас эхлэн хүн хаана зогсож явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг тэр тэр одоо норг тий бэлтгэлийг бол хэлсэн байгаа. Энэ ямар гоё план вэ тий ингээд ингээд гарсан тий. Үлгээд үлгээ. Усны болов гэж байна. Яндаа гэсэн баг. Саацаа ингэ зүүж утна. Ихэд штэ. Өчөөрэй. Дөөш яа миний хуцыг надад биш. Чам хүндлэн гэж байхгүй юу? За очлоо. За дөнгөж сая зураг маань дуслаа. Одоо шөнийн 3 цаг болж байна. Тэгээ өглөө 12 гэж эхэлсэн. Нийтдээ 15 цагийн зураг авалтыг өнөөдөр бол хийлээ. Тэгээд одоо бүх зургууд дууссан учраас шүдэ угаагаад нүрнийхэн бодгийг арилгуулад тэгээд гэртээ хайж амдрын. Айгуу орсон дээр яасан. За ямар ч хэлээс шүдэ угаачлаа. За гараа угаачлаа. Тэгээд ерөөхдөө бол ядраад байгаа учраас баг гэртээ очиод өөрөө нүрнийхэн бодгийг арилгаад унтчихэ гэж бодож байна. Ингээд бүхэл бүтэн нэг өдөр энэ туршаад надтай хамт миний яг нэг өдөр хэрхэн одоо өнгөрдөг тухай бас хамтдаа үзэж сонирхож байгаа та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Тэгээд нэг зүйлийг хэлэхэд өдөр болго ингэж өнгөрдөггүй, өдөр болго 15 цаг ажиллана гэж байхгүй. Аа тэгтээ хамгийн жижигч үний хамгийн гоё зүйл нь юу вэ гэхээр өдөр болгон амьдралын өдрүүд бүгд өөр битэг. Энэ өдөр дахин давтагдчихгүй, энэ өдөр маргааш болохгүй бид нар маргааш жишээлхэмэл гадаа зураг авалттай шал өөр одоо маршрутаар шал өөр цагийн хуваараар тий өөр өөр хүмүүстэй ажиллаж өөр өөр хүмүүстэй уулзаж явдаг юм байгаа. Тэгэхээр намайг яагаад 15 цаг өдөрт ажиллахад тий бүх сэтгэл зүрэг энергийг эрч хүч зүрх сэтгэлээ гаргаж дайчилж ажилладаг вэ гэж одоо асуух юм бол яагаад гэх юм бол энэ хийж байгаа зүйлдээ би маш их дуртай, хайртай. Хайртай учраас энэ маань намайг маш их аз жаргалтай болгодог. Миний амьдралын өдөр болгон өөр бид учраас энэ амьдралдаа би маш их хайртай. Та бүхэнд ч хэлээсээ амжилт хүсье.